arrependido e ajoelhado, enfim. Agora vá e refaça sua vida até o fim. Que não seja em vão, alegre-se no dia em que busquei você. Preste atenção, vive alegremente para mim. Não se esqueça do meu dom. Se você também está se sentindo assim, perdido, que o teu rumo se desviou daquilo que o Pai queria para você, é só pedir perdão para Ele. Volte a Ele, peça perdão, porque Ele é misericordioso e Ele se inclina para ouvir as nossas orações. Ele estende o braço para levantar o caído. E o coração dele, apesar de Ele habitar nos mais altos e gloriosos céus, Ele habita também com o coração quebrantado e triste. Esses o Senhor, o Eu Sou, jamais abandona. Clame a Ele, Ele vai te ouvir.